بسم الله الرحمن الرحيم آه، دلوقتي هنشوف مع بعض امتحان اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال للاستراكشر هي Autodesk ليها كذا امتحان في امتحان user ده لمجرد بس ان انت تقول ان انت عارف البرنامج آه، سهل جدا آه، لو انت تدخل professional مش لازم تدخل user لان طبعا ال professional اقوى بكتير بيغني عن ال user تمام فانت ركز على ال professional لو انت محتاج الشهاده تمام طيب الامتحان بيبقى فيه آه واحد لل Revit في في ال 3D Max في لل AutoCAD وهكذا للبرامج بتاعتها فانت ممكن لو انت عايز تختار ال Revit بيبقى قدامك ثلاث اختيارات معماري وانشاء وكهرو mechanical بتشوف انت قسم ايه محدش يقعد يسالني انا معماري ومش عارف اختار بين الثلاثه واحد معماري وانشاء وكهرو mechanical وانت معماري هتدخل معماري انشائي هتدخل انشائي آه صحي وتكييف وكهرباء هتدخل ال MEP آه، فانت دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على الانشائي الانشائي او كل امتحانات ال Revit فكرتها بسيطه جدا هو بيديك خطوات بتمشي عليها توصل للنتيجه الامتحان بيكون موزع على المنهج كله وكل منهج بياخد نقطه يقول لك آه، افتح الملف الفلاني افتح الملف الف روح على الدور الثاني شوف العمود الثالث اللي هو في الجريد اي آه، سي حركه لو انت بقى فتحت الملف به ورحت للدور ال basement طبعا اكيد النتيجه هتطلع مختلفه طيب خلينا على سبيل المثال ناخد امثله كده للحاجات اللي بتحصل هو ممكن يقول لك ايه يقول مثلا اعمل select للعمود دوت تمام ال structure rebar طيب غير خاصيه من الخصائص بتاعته هو دلوقتي يقول لي مثلا غير التايب بتاعه غيرت ال type تمام يقول لي طيب هات لي بقى ايه bar length قد ايه لما انت غيرته تمام يعني هو اداني خطوات قال لي اختار العمود ال structure rebar دوت طب انا اخترت حاجه ثانيه خلاص النتيجه كلها هتطلع غلط كل اللي هيتبني عليه بعد كده هيطلع غلط يقول لي غير ده لل type كذا ممكن يكون في كذا طيب وانت اخترت حاجه تانية خلاص يبقى كده النتيجه خلصت فلازم تقرا السؤال بتأني وتبقى آه، تمشي على الخطوات زي ما هي تمام ممكن يقول لي اعمل ايه ممكن يقول لي افتح الملف اللي اسمه RST basic sample project روح level 2 تمام اعمل select للعمود دوت غير ارتفاعه تمام اخلي ده مثلا 5000 آه، تمام ال volume قد ايه تمام فلو انا اخترت عمود تاني النتيجه تطلع غلط لو انا آه، آه، غيرت وقفت لرقم غير اللي قال عليه النتيجه تطلع غلط فباخد الرقم دوت واكتبه تمام آه، اركز في موضوع ما اختصرش يعني زي ما هي تتكتب لسبب بسيط ان اللي بيصلح كمبيوتر فممكن لو انت كتبت واحد بوينت ستة قلت خلاص احنا هنخسرها هو شايف النتيجه المفروض تطلع واحد بوينت ستة اتنين فتعتبرها غلط تمام من ضمن الاختبارات ممكن يقول لك ايه روح للدور اللي هو level lower تمام او الدور اه ال foundation مثلا هتلاقي في بين واحد واتنين و وبي هتلاقي هنا floor هات لي الميل بتاعه فاروح لانوتيت واروح للسبوت سلوب واشوف الميل كام 8.53 انقلها زي ما هي من الاسئله اللي ممكن يقولها لي يقول لي مثلا روح لل roof level اعمل select للعمود دوت هيطلع لك dimension هعمله dimension حقيقي ده temporary اغيره مثلا ل 2000 تمام طيب لما غيرت ال 2000 قيس لي بقى المسافه من العمود دوت لل grid اللي هو 3 فاعمل ايه هقول له بقى هات لي دوت edit واروح اقيس ال grid تلاتة تمام واكتب له المسافة ديت اقول له ده بقى الف دي ببساطه فكره الامتحان ان هو بيديك خطوات تمشي عليها توصل لرقم او توصل لكلمه تكتبها له تبقى كده خلاص عديت لو في كلمه تكتبها زي ما هي الحاجه ال capital تكتبها والحاجه السمول